God bless you. Amen. Amen. Amen. If you see me smiling today because God is good. Si ah, vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon. I'm going to cut my testimony short. Je veux raccourcir mon témoignage. Um, because I wrote the testimony later, I was doubting should I testify or not. Parce que je l'avais écrit et je doutais si je devais. I'm témoigner. not very good in speaking when I'm here. I just like to sing when I'm here. Je ne suis pas forte quand je quand il s'agit de témoigner. Je préfère chanter. Okay, since uh, the month of March. Depuis le mois de mars, when I entered my new house, quand je suis entrée dans ma nouvelle maison, I had a problem in the house. J'avais un problème dans la maison. I, I, I got a strong allergy towards something. J'étais allergique à quelque chose. It was very very strong. C'était très fort. Until uh, I, I felt, at first I thought maybe it was just the seasonal flu. Au début, je croyais que c'était euh, la saison de la grippe. Uh, which you get in December and the winter time. Qu'on a en hiver. But uh, when one time in March. Mais une fois en mars, the whole week I was sick. I couldn't even go to work. Toute une semaine, j'étais malade, je ne pouvais pas aller même au travail. I went to the doctor and she prescribed for me some drugs. Je suis allée chez le médecin et, et elle m'a proposé des I went and I bought it. Et j'ai acheté. It didn't change the situation. Ça n'a rien changé. So one Friday evening after choir practice, alors un vendredi après la répétition, I went back home. Je suis rentrée à la maison. This is what happens when I enter my house. Ça, I want to give you a picture. Ça c'est ce qui se passe quand j'arrive dans ma maison. The moment I step like this. Dès que je rentre dans la maison, I start sneezing immediately. Je commence à éternuer immédiatement. My eyes will, uh, tears will start flowing. Les larmes commencent à couler. My body will change. Mon corps change. My head, I can't even, I, I can't think again. Je ne sais même plus réfléchir. The moment I step out of my house, le moment où je, je, je, I feel je sors de la oh. maison. I want to stay outside. Je me sens libérée, j'ai envie de rester dehors. So I wonder what is this inside this house that is really disturbing me. Alors je me disais mais qu'est-ce que c'est que I can't sleep on my bed. Je ne sais pas dormir sur mon lit. I cannot go in the bathroom and stay for long. Je ne sais pas aller dans la salle Then de bain et, rester wrong. longtemps. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose qui We kept praying about it. Alors on a prié pour ça. So on the time for the missionary conference. On the time for the missionary conference. Alors pour euh, quand il était temps pour la conférence. On Saturday when the pastor announced. Le samedi quand le pasteur a annoncé. And said everybody. Et a dit euh, que tout le monde. If you have anything. Si vous, si vous avez quoi que ce soit. This is your time. C'est votre heure. Then I said in my heart, this is my time actually. Alors j'ai dit dans mon cœur, ça c'est mon There's that demon in that house. Il y a ce démon là dans cette Whatever maison. Whatever the doctor prescribed it. Peu importe ce que le, le docteur. I'm not going to believe it peut me, This is my moment. peut me donner, je ne vais pas le croire. So I went to the prayer altar. Alors je suis allée à la I have all other prayer requests, but this was the one I wanted to give God. J'avais des autres requêtes, mais celui-là, This conference is going to make a difference in my life also. Je dis Seigneur, la conférence va changer quelque chose dans ma vie. Aussi. Because when I'm at home, I'm sick. Parce que quand je suis à la maison, je when suis I'm malade. outside the home, I'm not sick. Quand je suis à l'extérieur, je ne suis I pas want malade. To, I want to rest. I want to sleep peacefully at night. J'ai envie de me reposer et dormir paisiblement la nuit. When the doctor had taken me for the blood test, quand le docteur m'a pris pour euh, le, le test de sang, he told me out of uh, because uh, normally your your allergy level should go up to 40%. Il m'a dit que normalement ton 40%. Ton allergie doit aller jusqu'à You can manage it. Tu peux euh, le But when the blood test came out for me, alors quand le test de sang est sorti pour it moi, was 92%. C'était 94%. And that means I should die. Et ça voulait dire que je devais mourir. Because I remember in the house at a point I could not breathe again. Parce que je me souviens dans la maison à un certain That's moment. That I said no today is my day. Et ce samedi-là, j'ai dit When the servant of God, you know there were many. So when they laid their hands on me, quand il y avait les serviteurs qui ont posé la main sur moi, j'ai éternué. Okay, I went back home. Et je suis rentrée à la maison. Service. I'm Après just cutting service. everything short. Then in something just came in me and said the clothes you're wearing quelque chose est venu en moi et, et je me suis dit, les anointed because you're from the presence of God. Loin parce que tu viens de la présence de Dieu. the and I laid it J'ai enlevé les vêtements et j'ai laissé là dans la chambre. Before all this, I had already called my pastor and told him, I think it's the carpet. Ah. I think it's this. I think it's this. Then the pastor said, remove the carpet. Après tout ça, j'avais déjà you dit know, au pasteur, je remove pense that. Remove everything which you see that is not good. Ça, et m'a dit d'enlever tout ce qui ne va pas. When I went back home, Alors quand je suis rentrée à la maison, everything in this house belongs to me. Je dis tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Me. Même moi aussi. This house today, cette I'm taking territory. Je prends from the anointing from the conference, I got the cloth and I laid it there right on the bed. Alors quand je suis rentrée de la conférence, j'ai pris tout et j'ai mis sur le lit. I slept so peacefully. J'ai dormi paisiblement. For the first time in two months, I was sleeping so peacefully in my own house. Pour la première fois en deux mois, j'ai dormi paisiblement dans ma propre maison. On Sunday in the morning when we came for the conference. Le samedi matin pour la conférence. In my heart, I said, oh, I wish Brother Christian could just sing that song. Dans mon cœur, je eh, dit, Dieu faire encore that thing, that. Que j'espère que le frère Christian va chanter Je va faire encore. And when he sang it. Oh, I said, God, you're wonderful. Ah, I was so happy. And I, I told Brother Daniel from France because I remember he laid his hand on me. I said, Pastor, I have a testimony. He said, What is it? I said, I slept so peacefully. That is the whole testimony. He said, Amen. He didn't know the whole testimony. He just said, Amen. Up to today, as I speak, my face is now bright. I have my strength back. I wasn't even strong. strong enough. Ma force est revenue parce que I was even losing my voice. I couldn't sing. I couldn't pray. I couldn't do anything in my house. Ou faire quoi que ce soit dans ma maison. But now, mais I can sing. I can jump and I don't have pain. Now you can come to my house peacefully. Don't Because I didn't want people to come there when there's all that. Parce que je voulais, je ne voulais pas que les gens viennent avec tout ça. La maison est maintenant propre. Ah. Number one. Jesus.